beredarnya isu wanita simpanan Irjen Perdi Sambo yang santar menjadi perbincangan publik. Di video kali ini, aku akan memutar salah satu videonya. Yuk kita tonton bersama-sama videonya. Konten dewasa di sini adalah bahwa si bapak itu diduga ya melakukan perkawinan di luar undang-undang dengan yang cantik-cantik itu dan diduga ada pertanyaan dari ibu, kemana bapak kenapa tidak pulang? Diduga jadi simpanan Verdi Sambo, bukti foto pernikahan AKP Yuliana terbongkar, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, sekolah, share, karena berbagi itu indah. Gosip simpanan jenderal terus mengikuti nama polwan cantik AKP Rita Yuliana. Isu tak kunjung mereda, Apalagi Polri sampai kini tak kunjung membuka motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR dan K. Nama Polwan Cantik AKP Rita Yuliana pun terseret-seret, ketika Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan Brigadir J sangat sensitif dan hanya pantas didengar oleh orang dewasa. Isu makin menguat lagi ketika Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut ada motif seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, Sugeng enggan membeberkan detail persoalan seksual tersebut lantaran dianggapnya sebagai aib. Di tengah isu, gosip dan desas-desus itu, nama polwan cantik AKP Rita Yuliana makin liar disebut-sebut. Publik pun penasaran dengan profil mantan Kasat Lantas Polres Lombok Timur ini. Termasuk yang membuat penasaran adalah di mana sekarang Rita bertugas. Apalagi, sempat beredar isu bahwa Rita mengajukan pengunduran diri sejak kasus pembunuhan Brigadir J menjadi perhatian halayak dan namanya terseret. Isu itu menyebutkan, AKP Rita Yuliana mengundurkan diri dari posisinya sebagai perwira unit, panit, subdirektorat, subdit, i Direktorat Reserse Kriminal, Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya. Tentang kabar pengunduran diri itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membantah. Menurutnya, AKP Rita Yuliana belum mengajukan pengunduran diri dan saat ini masih berdinas di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Iya, dia anggota Polda Metro, di Krimsus, ujar Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 11 Agustus 2022. Zulpan memastikan, AKP Rita Yuliana masih aktif sebagai anggota Polda Metro Jaya dengan jabatan perwira unit, PANIT. Masih. Berdinas di Subdit Indak sebagai Panit Indak Krimsus, kata Zulpan. Terlebih, AKP Rita Saurca Yuliana terseret dalam polemik kasus pembunuhan Brigadir J. Polwan Cantik, AKP Rita Yuliana ramai digadang-gadang menjadi wanita simpanan mantan Kadif Propan Irjen Verdi Sambo, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Rita Yuliana disebut memiliki hubungan spesial dengan Verdi Sambo. Namanya sontak menjadi trending topik dan banyak netter yang mencibir dalam unggahan di sosial media miliknya. Isu yang bergulir memanas ini, membuat kehidupan Rita Yuliana ikut disorot. Bahkan, belakangan beredar sejumlah foto lawas milik AKP Rita Yuliana di akun gosip. Dalam sejumlah foto yang diungkap akun Instagram, potret lawas Rita Yuliana di masa lalu sangat terlihat berbeda dengan saat ini. Sampai-sampai, banyak yang menuding AKP Rita Yuliana melakukan operasi plastik. Beberapa warganet menyadari jika tahi lalat di dekat bibir AKP Rita Yuliana dihilangkan. Foto lama ada tahi lalatnya di atas bibir, lama kok hilang tandanya, ucap salah satu netizen. Kok tahi lalatnya hilang ya, ucap netizen lainnya. Terlebih, banyak di antaranya yang menyeroti bagian tahi lalat yang tepat berada di bawah hidung Rita Yuliana. Bila disandingkan dengan potretnya saat ini, bagian tahi lalat itu kini sudah tak terlihat. Selain itu beberapa warganet pun mengatakan perubahan wajah yang signifikan berkat operasi plastik. Sungguh perubahan sangat signifikan, OP di mana ya, ini MAH bukan karena makeupnya tapi berubah benar, ujar salah satu netizen. Wah itu hidungnya beda banget lah keren, memang cantik karena uang, ujar netizen lainnya. Tahi lalat hilang, hidung oplas fix cantiknya karena oplas, ujar salah satu netizen. Seperti diketahui saat ini Verdi Sambo yang diduga memiliki hubungan spesial dengan AKP Rita Yuliana sedang terjerat kasus penembakan Brigadir J. Selain itu Verdi Sambo saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut. Banyak juga yang dibuat salah fokus dengan bagian hidung dan bibir Rita Yuliana yang terlihat berbeda. Walhasil, banyak yang menggunjing Rita Yuliana melakukan operasi plastik. Hidung di filler, oplas, Tahi lalat di laser dikecilin, bibir tambah seksi, bulu mata ekstension, ujar komentar netizen. Beda banget, sahut Ika Fahrumija. Waduh beda banget duit bisa merubah segalanya, timpal Atar Lusi 01. Hidungnya dioplas dagu mata, sambung Ismi underscore Syafika. Sementara itu, bukti foto pernikahan AKP Rita muncul, pengacara kuat Brigadir J tahu rahasia Ferdi Sambo. Foto pernikahan AKP Rita Yuliana menjadi sorotan di tengah kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. AKP Rita Yuliana dirumorkan menjadi simpanan Irjen Verdi Sambo. Soal ini, AKP Rita Yuliana janji akan memberikan klarifikasinya. Di sisi lain, pengacara keluarga Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Huta Barat menyinggung dugaan perselingkuhan Irjen Verdi Sambo. Mendadak jadi sorotan, AKP Rita Yuliana ramai dikulik masa lalunya. Ternyata, AKP Rita pernah menikah dengan AKP Komang Yogi Arya Wiguna, salah satu perwira Polri yang memiliki jabatan mentereng. Sayangnya, disebut bahwa AKP Rita dan AKP Komang sudah cerai. AKP Komang Yogi Arya Wiguna punya jabatan strategis di jajaran kepolisian dan memiliki segudang prestasi. AKP Komang Yogi Arya Wiguna merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jember. Saat ini AKP Komang Yogi Arya Wiguna pindah tugas jadi Kasat Reskrim Polres Lamongan. Sementara AKP Rita Yuliana bertugas di Polda Metro Jaya. AKP Rita Yuliana mengunggah foto-foto pernikahannya dengan AKP Komang 2014 silam. Tepat pada 23 September 2014, akun Twitter Rita Yuliana mengunggah sebuah foto pernikahan bersama AKP Komang Yogi. Di mana dalam foto tersebut ada kolase dirinya menunjukkan mahar hingga buku nikah. Dikutip dari Media News, dalam foto tersebut AKP Rita Yuliana mengenakan kebaya berwarna putih senada dengan pakaian atasan sang pengantin pria. Keduanya nampak terlihat serasi, tersenyum bahagia saat memamerkan buku nikah dan juga mahar pernikahan. Masih di tanggal yang sama, AKP Rita Yuliana juga mengunggah papan ucapan dari rekan kerjanya untuk memberikan selamat pernikahan untuknya. Nampak ada papan ucapan selamat dari Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono dan juga dari Detasemen 42 Dharma Ksatria Akademi Kepolisian. Karangan bunga yang satunya lagi tertulis Ibda Yuliana SIK di bawahnya tertulis Ibda Komang Yogi Arya Wiguna. Sementara itu, muncul isu adanya wanita selingkuhan Irjen Verdi Sambo yang disebut telah diketahui Putri Chandrawati, lalu menjadi dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Selain itu, ada dugaan Verdi Sambo yang menjadi bos judi dan berbisnis sabu. Mengetahui hal tersebut, Putri Chandrawati dikabarkan menangis di Magelang, beberapa waktu sebelum Brigadir J atau tewas di Jakarta Selatan, di rumah dinas Verdi Sambo, di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Ia mengungkap sejumlah dugaan motif pembunuhan yakni mulai dari Brigadir J yang membocorkan perselingkuhan Irjen Ferdi Sambo dengan perempuan lain, ke istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati, hingga bisnis judi dan sabu. Jadi motifnya dendam, karena diduga almarhum membocorkan perselingkuhan Ferdi Sambo dengan wanita lain, ke ibu PC. Lalu motif kedua karena skuad lama ini merasa iri dengan Yosua, karena lebih disayang ibu PC, kata Kamarudin, Rabu, 10 Agustus 2022. Hal ini kata Kamarudin diketahui dari keterangan kekasih Brigadir J yang menerima curhatan Brigadir J karena diancam akan dibunuh oleh skuad lama pada 21 Juni. Skuad lama adalah ajudan lain Irjen Verdi Sambo. Skuad lama ini mengancam almarhum karena telah membuat ibu PC sakit. Sebab almarhum memberitahu keberadaan Verdi Sambo dengan diduga wanita lain, kata Kamarudin. Menurutnya saat di Magelang, Irjen Verdi Sambo pulang ke Jakarta lebih dulu untuk menyiapkan pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain itu Kamarudin, dugaan motif lainnya karena tata kelola judi dan sabu. Bagaimana pendapat Anda? Di video reaction kali ini, aku hanya sekedar menonton ulang, tidak untuk memberi tanggapan lebih jauh lagi ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, jangan lupa terus dukung Midun untuk mereaksi video-video yang sedang viral atau video-video yang menarik untuk ditonton. Sampai jumpa di next video.